12 ringgit? ya 12 lembut kan, kalau yang lembut mahal yang ini rambut apa? hah? Iya. Sesuatu iya mbak kan? Macam kira-macam lebih kurang madu loh ini kan? Ah, kira madu lah. Tapi dia sedap bu. Gula, gula, apa namanya? Gula nipa. Hmm. Dalam dua jam setengah lah, dua jam. Kalau dia jadi kental gini kan. Dia dari sini dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini adalah merupakan uh, nira daripada uh, pupuk nipah yang hanya ada di Kampung Lanas Kimanis. Daripada nira ini dia akan menjadi pada pada gula nipah. Dan gula nipah ini juga adalah merupakan uh, gula nipah original yang diperbuat daripada uh, nira ini dan akan dihasilkan menjadi kue cincin yang dia akan menjadi hasil kepada salah satu hasil produknya ialah kue cincin. Selain daripada itu dia juga boleh dibuat untuk uh, penyaram. Uh, penyaram adalah makanan tradisional masyarakat Brunei di Kimanis. Jadi kepada tuan-tuan dan perempuan yang berada di luar kalau mau mencari uh, nira dan kue cincin original datanglah ke Aki Manis okay, terima kasih okay. beliau ditemui selepas program sepakat at community peringkat daerah papar di Dewan Terbuka Pekan Kimanis pada Rabu baru-baru ini. Antara pengisian lain dalam program ini adalah pameran daripada peserta Yung Daerah Papar serta ceramah daripada Jabatan Kesihatan Daerah Papar serta Yung daerah Papar turut hadir PPM N30 Bengawan Tuan Haji Yusuf Midin Pegawai Penerangan Daerah Papar Saman Sibu pemimpin dan masyarakat setempat